इज़ आर पर्पस हीलिंग तो हर वाइब्रेशन कैसी होनी चाहिए हीलिंग की वाइब्रेशन होनी चाहिए तब हम अपने पर्पस तक पहुंच सकते हैं तो तीन महीने सात्विकन एक्सपेरिमेंट करते हैं सात्विक मतलब सिर्फ वेजिटेरियन नहीं होता है सात्विक मतलब जो एक बहुत प्योर मन की स्थिति में बनाया जाता है जो आपने तीन दिन यहाँ भोजन खाया है it is the simplest food that you can eat there was nothing elaborate nothing elaborate लेकिन सब ने कहा बहुत अच्छा खाना है बहुत अच्छा खाना है बहुत अच्छा क्या था उसके अंदर सिर्फ भावना सिर्फ भावना जिस मन की स्थिति से खाना बनाया जा रहा था इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम बहुत बहुत बहुत ज़्यादा अटेंशन इस पर रखते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा अन्न तो जिस मन की स्थिति में खाना बनाया जाएगा वो सारा अन्न का वाइब्रेशन बन जाएगा और फिर वो अन्न जो जो खाएगा वो उसकी मन की स्थिति का वाइब्रेशन बन जाएगा कितने भी मेहमान आ जाए यहाँ आप जब वापस जाएंगे रास्ते में आप शांतिवन पे रुकेंगे जहाँ बीस हज़ार तीस हज़ार मेहमानों का खाना बनता है एक दिन में तीन मील्स लेकिन एक चीज़ भी बाहर से नहीं आती है एक भी चीज़ ऐसे नहीं कि कोई बाहर से आ गया और हेल्प कर दी और खाना बना दिया चाहे वो ब्रेड है चाहे वो बिस्किट है चाहे वो सारी टोलियाँ हैं जो आप तीन दिन से ले रहे हैं बर्फ़ी है लड्डू है सब केक है anything It has to be made by those who are in a state of meditation and are leading a very, very sattvic and pure lifestyle because their vibration is going into the food. Their vibration is going into the food. Prasad वो नहीं होता सिर्फ जो धार्मिक जगह पर मिल रहा है प्रसाद वो होता है जो धार्मिक स्थिति में बनाया गया है तब वो प्रसाद है क्योंकि फिर उसकी फ्रीक्वेंसी प्योर है और जो कंज्यूम करेगा उसको उसकी मन की स्थिति पे वो असर हो जाएगा तीन प्रकार से हम खाना खाते हैं एक होता है हम खरीद के खाना खाते हैं eating out which has become a very common thing today for us and specially for our children eating out seems to be a very normal way of living जब हम बाहर खाना खाते हैं the energy into the food is for profit. Money is the vibration of the food. आप खाओ मैं kamau. This is the vibration of the food जितना हम बाहर खाएंगे और ये हमें प्रैक्टिकल में दिखाई दे रहा है जितना हम धन के लिए कमाया हुआ खाना खाएंगे उतना हमारे जीवन में धन नंबर वन प्रायोरिटी बन जाएगा रिश्तों से भी ऊपर हो गया कि नहीं आज आज भाई भाई कैसे लड़ सकते हैं एक दूसरे के साथ प्रॉपर्टी पे कैसे लड़ सकते हैं रिश्ते से भी ऊपर क्या हो गया धन पैसा पैसा एक वो समय था जो हम पड़ोसी को दे देते थे थोड़ी सी अपनी लैंड अच्छा आपके घर में शादी है प्रॉब्लम है ये ले लो और आज हम अपने घर के लोगों के साथ लड़ रहे हैं money has become number one priority because we are eating food cooked for money. तो एक वो अन्न है दूसरा अन्न है जो घर में बनाया जाता है cooked by the mother of the house आपके बच्चे आपको हमेशा कहते होंगे सपोज़ आपने घर में कोई स्टाफ रखा है खाना बनाने के लिए क्योंकि आपका शेड्यूल आपके बच्चे हमेशा कहते होंगे कि मम्मी जो आप बनाते हो ना वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है किसने आज तक सुना है ऐसी लाइन अपने बच्चों से बताओ एंड ये हो सकता है कि जो वो बनाते हैं वो आपसे ज़्यादा टेस्टी हो लेकिन फिर भी उनको आपका बनाया हुआ खाना अच्छा लगता है प्रूफ है ना क्योंकि उसमें वाइब्रेशन कौन सी गई देने की उसमें वाइब्रेशन कौन सी गई लेने की देना सुख देता है देने की वाइब्रेशन मदर ने अपनी फैमिली के लिए अंदर डाली और तीसरा भोजन जो आश्रम मंदिर गुरुद्वारों में बनता है वो किसकी याद में बना वो परमात्मा की याद में बनता है उसको हम कैसे लेते हैं ऐसे थोड़ा सा गिर भी जाता है नीचे तो क्या करते हैं प्रसाद गिर गया उठाते हैं उसको वापस रखते हैं अकेले भी नहीं खाते इतना सामान लेते हैं पूरा रास्ता पकड़ के जाते हैं उसको अपने साथ घर जाते हैं कि नहीं जाते फिर रास्ते में जो मिला इसको इसको इसको क्या दे रहे हैं हलवाई तो है हलवाई तो है इतना प्रेशियस क्यों हो गया ये क्या हो गया क्या दे रहे हैं हलवा खिला रहे हैं हम हम हलवा खिला रहे हैं नहीं क्या खिला रहे हैं इस हलवे में डली हुई एनर्जी जब हमें सब कुछ पता है तो हम रोज़ घर पे वैसा वाला हलवा क्यों नहीं बना लेते जिसमें वैसी वाली एनर्जी डली हुई हो इतना सा क्यों दे रहे हैं सबको लाखे क्या हम घर में प्रसाद नहीं बना सकते बना सकते नहीं बना सकते क्या हम घर में प्रसाद बना सकते हैं बना सकते हैं कैसे बनाना होता है प्रसाद कैसे बनाना है प्रसाद परमात्मा की याद की स्थिति में सात्विक वातावरण हो भगवान की याद के गीत चलाओ और उसको याद करते करते खाना बनाओ घर में कोई प्रॉब्लम है बच्चे को एग्ज़ाम की टेंशन है आप खाने डालते समय ये खाने में वाइब्रेशन डालो peaceful soul pure soul powerful soul परमात्मा की सर्व इस खाने के कण कण में डली हुई हैं इसका एग्ज़ाम कल डेफिनेट बहुत अच्छा होने वाला है अब खिला दो और दूसरा ऑप्शन है खाना बनाओ और साथ साथ को पता नहीं क्या होगा पूरा साल तो पढ़ा नहीं मालूम नहीं कल क्या करके आएगा सोया भी नहीं रात को ठीक से वो वैसा वाला खाना कभी नहीं खिलाना क्योंकि पहले जितनी टेंशन थी उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी वो खाना खाने के बाद कभी भी आपका मन परेशान हो कुछ अजीब अजीब ख्याल आ रहे हों जो आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं चल रही हो सिर्फ रुकना और चेक चेक करना मैंने आज किसके हाथ का बना हुआ खाना खाया था और उसको जाके पूछना कोई प्रॉब्लम है कभी भी परेशान मन की स्थिति में खाना नहीं बनाना है और जो आपके लिए खाना बनाते हैं अगर उनको आपने डांटा तो आपको पता है वापस किसके पास आएगा वो जो खाना बनाते हैं उनको भी सिखाओ कि परमात्मा को याद करते हुए कैसे खाना बनाना है यहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट चल रहा है आजकल उसका नाम है योगिक खेती खेतों में जाकर मेडिटेशन करते हैं भाई बहने गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कर रही है कि इसका क्या रिजल्ट निकल रहा है जो निकल के आती है ना चीज़ उस खेत से एक तो उसमें कोई केमिकल नहीं कोई फर्टिलाइज़र नहीं वो तो है ही लेकिन वो चीज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है सिर्फ ऑर्गेनिक वाइब्रेशन से बनाई हुई चीज़ बनती है उसका साइज़ अलग बन रहा है उसका टेस्ट अलग आ रहा है चीज़ की क्वालिटी अलग आ रही है और ये साइंटिफिकली सारा स्टडी करके प्रूफ किया जा रहा है और ये हम सब अपने गार्डन में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं आप दो पौधे लीजिए एक पौधे को बहुत प्यार से बात करते करते पानी दीजिए और एक को सिर्फ ऐसे ही पानी दे दीजिए फ़र्क हो जाएगा दोनों में फ़र्क हो जाएगा दोनों में करके देखना है सिर्फ जैसा अन वैसा मन ये बहुत बहुत पावरफुल चीज़ है अन के थ्रू किसी के भी मन को शांत किया जा सकता है